rammuudhaamsa gabaabaa obbo Dayyan kan shamarran biyya hambaa yookaan biyya arabaa jiraniif dhaamsa gabaabuu qabadhe isinii dhiyaadheen jira. Yoo madaalli keessan kaafte hunda bira akka gahu sheer waliif gochuun asumaan maatii YouTube chaanaalii kiyya sabskarib gochuun ta'an isiniin jedha. Innis dhaamsa akkas jedhudha. As qeedhaas hin dhabne gamatee suda rabaa akkam jirtu obbolaa koo shamarran biyya rabaa akkam jirtu obbolaa koo shamarran biyya rabaa onnattoonnee jabaa onnattoonnee jabaa maalitti tole seete kaayyoodhaaf firbitee galma yaaddu ga'uudhaaf gola hormaa sirbitee kaayyoodhaaf firbitee galma yaaddu ga'uudhaaf. Kaayyoo keessa boriiti kan saggoo madeessu ijji kee milkii ilaalaa jecha gadheen dhageessu kutattuu kaayyoo tokkoo jechi namaa baay'atus mul'ata kee hin kutattuu kaayyoo tokkoo jechi namaa baay'atus mul'ata kee hin daangessu gaddaaf gada yoo baachaa sodaachisoodhaaf naatee beeloftus muddii hidhattee firaaf maatirraa baate firaaf maatirraa baate beelaaf eela dandeessee kaayyoo keetii fuuqatta? yaaddoof miidhama kan kee keessa keetti dubbatta yaaddoof miidhama kan kee keessa kan keetti dubbatta malee malee aantee achiin qabdu ofitti si aansu yoo beeloftu si quubsee gadda kee kan qabu naasuu beeloftus kan si quubsee gadda keef qabu mul'ata kee fagoodha yaada lafaa kee maatiif firaa dabarsuuf meeqatu wareegame. maatiif firaa dabarsuuf meeqatu wareegame meeqatummoo meeqatummoo lafeen cabee meeqatummoo meeqatummoo fannifame utuu soortuu dhiphattee meeqatu duuti murame utuu soortuu dhiphattee meeqatti duuti murame jabduu miilli sibiilaa eenyutu siniin aarse jabduu miilli sibiilaa eenyutu siniin aarse animmoo ittiin hima cimina keessan kaasee animmoo ittiin hima cimina keessan kaasee inaaftuu keessan aarsee animmoo ittiin hima. jabaadhu dhuleen kutattuu haadha kaayyoo miilli kee hin gufatiin si'aa waaqayyo. jabadhu leencittii kutattuu haadha kaayyoo miilli kee gubatiin gufatiin si'aa tiksu Neen jiratta gaaf tokko yaaddoon kee hundinuu kufee hundumaa bira geessa gaafa guyyaan siif dhufe hundumaa bira geessa gaafa guyyaan sii dhufe diinni inaaftuu kan keessa gaaf sana dugdaan kufe diinni kan keessa gaaf sana dugdaan kufe. milkaa'in inni kee kalee san siifaan dhufe. Kan biraa maal siin jedhu alagaan siifaa naatu yaadni kee haa gabbatu isheen si birrachiiftu gufannaan kee haa gufattu gufannaan kee haa gufattu ragaadha siif laftu inni kaabaa fi kibbaa bu'aan ifaajjii keetii siifaa ta'uu dachaa dhibbaa dafquma kee fi diinni kee maafsi si dafquma keenyaa fi dinni kee jibba. Nagaan kee illee kuma goomattuun kee haa qaanoftu isa jalqabaaf dhuma. Of gali nagaan galii. Of gali milkeen galii. Nagaan kan kee illee kuma goomattoon kee haa qaanoftu isa jalqabaaf dhuma. Goomattoon kee haa qaanoftu isa jalqabaaf dhuma. Dhaamsa adaraammoo feeki. Hattuu keessaa fi alaa kan gubbaan isaa warqee keessi isaa adala. Isa dafqa kee nyaatu akka hattuu galgalaa. sadarkaa keenyaatu akka hattuu galgalaa sobeetuma sossobee keessi isaa dukkana adaraa irraa of eegi sobdoota bara kanaa ganama dhugaa jedha galgala nama gana maali maaliif yoo jette maali maaliif yoo jette innin qabu jaalala kee dafqa keessaa moo baduu feesbuukii sobaa saaqe kanaaf kanaaf kanaaf irraa of eegi saamtoo dafqa hiyyeessaa kanaafarraa ofii saamtuu dafqayyeessa. Of immoo eegne taanaan imimmaan dhangalaaftee borboo qubuuftee teessa. Of immoo eegne taanaan imimmaan dhangalaaftee borboo qubuuftee teessa. Atis mee waasitti moo atis mee dhadhagaye gurbaa faansaa dammaa dafqayyeessaa nyaachuun namummaa dhaamee amma gurbaa faansaa dammaa dafqayyeessaa nyaachuu namummaa dhaamee amma mee xiqqoo filaali yaa gurbaa afaan sobaa oolee oolulillee. रब्बो जी keensi हंसी mee mee ati beektaa mee ati beektaa akkatti isheen fuute sababa ati ishee saamteef jireenya itti dabarsitee fuute sababa ishee saamteef jireenya itti dhadhaawee. Ijjiineemma akka birmaddu gooftaa maaluma buufatte lubbuu ishee galaafattee isheef ilaala. Kanuma siif faayidaan inni atis argatte. Kanuma siif faayidaan inni atis argatte. Kun qaroomina taanaan kun qaroomina taanaan du'a lammiif gammadde. Kun qaroomina taanaan du'a lammiif gammadde. Qophiilee birootiif yuutuub chaanaalii keessa sabiskiraayiboon sheer gochuudhaan hunda bira akka ga'u imaanaan sitti kenna. Thank you.